Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Kills Incredible mit El Hikaru. Und zusammen gucken wir uns die T-Pop Girl Group an und zwar For Eve. Die haben neue Musik, also Dance-Videos rausgebracht, Dance-Performances. Und eins davon gucken wir jetzt an und zwar heißt es Forever. For Eve Forever, right now. For, und for. beim nächsten Video gucken wir uns dann das Fleet Bomb an, also bleibt auch dann dran. Genau, lohnt sich. Genau, Da fangen wir auch mal an direkt. Forever. Ich meine, For mhm. Eve ist eine Forever, klasse Girl Group aus Thailand. Ja. Okay. Hey. Also der Anfang ist schon peppig. Ja. Also fangen wir schon direkt damit an, Höhepunkt gekommen und dann. Uh. Die Outfits sind auch schon sehr auffällig. Mhm. Ey, geht voll ab. Okay, die, die ist, das kann man so in den Discord hören. Ja. Das oh, finde ich auch geil, dass auch die Klamotten deren äh, Bandnamen, Gruppennamen Ja, stimmt. Boom, boom, boom, boom. Nice Choreo. Oh, das liegt bei euch voll. Hey. Uh, jetzt. Yeah. Ja. Yeah. Wieso, wieso Super Mario so, yeah. Also, du, oh. du siehst so, die strengen sich an. Die machen sehr viel mit der Mimik so die. Ja, ja, ja. <laughs> das ist süß. Yeah. Die haben sie gerade nicht verabschiedet. Ja, stimmt. Dass ich einfach mit sowas zu tanzen muss. Hm, glaube ich. Stimmt nicht. boom, boom, boom, boom, boom, boom. For, e. e. Forever 4444. Hammer. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Auf jeden Fall liken wir. Wow, schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied in die Kommentare. Äh, ich fand's klasse. Und ja, falls ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, das heißt Bomb, dann guckt vorbei auf dem Kanal. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, falls euch das Video gefallen hat. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Cheerio.